My naam is Lise en ek dink 'n klein groep is regtig baie belangrik. As ek dink aan stories van van ons klein groep, dink ek ek sal ehm um, mense lank kan besig hou oor oor stories wat wat daar uitkom en die groei wat daar uitkom en so. Maar ek dink as ek 'n uh, eh, een storie kan vertel vandag is dit eintlik iemand anders se storie. Ehm um, waarmee ek baie connected en wat die manier van klein groep of wat klein groep beteken baie vir my verander het. Ehm um, ons het 'n ons het 'n meisie in ons saal wat wat lank gesukkel het om swanger te word. Ek dink sy het omtrent so 2 jaar gesukkel om swanger te word. En ons as klein groep het weekliks saam met haar gebid en ehm um, ja, sy het vertel van hoe ehm um, mense haar message het as sy na afspraak toe moes gaan, na dokters afspraak toe moes gaan of net ingecheck het met by haar hoe sy emosioneel voel um, in 'n week of so as as sy dalk swaar gelyk het by die saalgroep. Mm -hmm. En um, sy is sy sy het swanger geword en um, ons was so 'n paar weke terug was ons by haar baba tee gewees. En ons was eintlik nie baie wat kon gaan na haar baba tee toe nie. Maar toe sy daar aangekom het, was sy vrolik en sy het almal gedruk en sy was sy het van haar familie gedruk en van haar vriendinne gedruk wat sy eintlik al 'n langer pad mee stap. Want toe sy by ons by ons die drietjies van ons wat daar kon wees, kom het sy baie bewoog geraak en tranerig geraak en dit was my eintlik 'n vreemde 'n vreemde ervaring geweest want ek het gedink dat sy sou dalk by haar ma of haar familie eerder so geraak het. Ehm um, ja en en die dag gaan toe verby en die volgende week toe sy by die klein groep is deel sy deel sy toe uit haar eie uit oor hoekom hoekom sy so bewoog geraak het en sy raak te weer bewoog. En sy sê sy sê toe vir ons vir die eerste keer sy dink nie ehm um, ons weet hoe baie dit vir haar beteken het dat sy die die men, hoe ons voor ingetree het en die konstante um, ehm, gebed en omgee wat wat wat sy beleef het deur die klein groep en wat dit regtig waar beteken het. Ja, en dit het dit het my verras want ek het gedink, ek het nie gedink dit beteken so baie vir haar nie want ek was nog persoonlik nog nie steur so 'n ding nie, maar ehm um, ja, as ek moet dink wat die waarde vir my van 'n klein groep is, is is dit daai sense of belonging en nie net vinnige belonging nie, maar konstante belonging. Dit is net dit is nie iets wat wat net once of gebeur nie, dit is ek, ja, iets wat constant gebeur. Um, en ja, so as ek, as ek denk aan die toekomst van ons gemeente en, en, en waar ons nou is en um, met die, die, ja, die behoort dien en groei, dan denk ek, wat een klein groep van my beteken is dat die woorde word personified, so dit, dit, word, dit krijg karakter, dit word karakter eigenskap, dit is nie net behoort groei dien nie, dit is, um, ja, jy krijg, jy, daar word die emotie aan, aan elke woord gehecht. So ja, ek ehm um, ek dink my lewe sou baie leer gewees het as ek nie in 'n klein groep was nie. En ek's baie dankbaar dat ek in 'n klein groep kon wees.